Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andra tempat yang kali ini saya akan ngebahas saya saya saya guys. Eh, saya saya saya apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ayo, iya, aplikasi DAW ter terbagus ya guys, terbagus itu dalam studio jangan lupa subscribe ya guys comment and share balik uh, lambene tak singkran tentang iki uh, eh, voice tv voice tv Oke okay, ini ya guys ini iya iya iya ya Allah mubazir uang nih oke okay, guys ini udah masuk ke screen recordnya tadi ada orang ganggu ini di rumah teman ya guys tidak di rumah sendiri karena ngerti dewi oke okay, guys ini udah di saat trending oke okay. guys ini udah di saat trending Sek sek sek loading. Enter ternyata jenis tuh Lagi live aku. Oke, okay, guys. Ini ya guys udah di Bandlab ya guys jangan lupa follow Bandlab saya ya guys biar ada tak dongak nih apa kita tak dongak nih masuk surga dan lancar rezekinya ya guys amin M Oke okay, guys, ini udah ya guys. Ini adalah bad lab yang dinamakan sosial musik trending karena ada ininya ya guys, orang ngevote. Oh iya, jangan lupa follow akun yang buatnya ya guys. Yang buatnya pertama kali yaitu Bandlab. Oh ya, sedikit cerita kak ini Bandlab ini adalah aplikasi DAW ya guys. Aplikasi website kalau di HP bisa diinstal di App Store dan Play Store. Dan kalau Anda menggunakan laptop, Anda harus mengunjungi brandlab.com dan sikup dulu dan uh, muncul ke VM ini ya guys. Kita pilih create. Oke okay, guys, kita Oke, ke sini kita udah masuk ke mix editor. Oke, lalu pilih cancel tadi project. Pilih add track. Nah, udah bangetnya nanya ya guys. Ini pakai yang mana? Ada instrumen, remesan, sampler, voice beat, gitar, bass. Kalau ada tulisan MIDI ini adalah ini dia guys menggunakan MIDI controller kalau tidak ada ini berarti voice pakai itu apa itu yang cop-copan itu oke kita pilih instrument. oke ini adalah instrument piano ya guys kalau udah ya ini adalah instrument piano ini bisa direkod ya guys saya volume nya tak di bedak luar Oke okay, guys, lupa kita pilih media editor. Oke, ini adalah media editor. Kalau udah kita pilih edit. Kalau udah kita pilih kuantas, guys, biar semua track sama. Ya, guys itu ya guys kalau ingin menambahkan piano baru kita pilih bisa pilih pencet pencet, pencet, pencet. ikan kuno cuma ada ya ikan kuning kuno gimana sih cuy iki iya iki iya tapi ojko ojko jangan nyawuri gitu lah adalah piano guys kita pilih pilih kuantis kita pilih salah satu dan pilih kuantis dan semua sama ya guys sama-sama oke okay, itu saja guys dan ini kita pilih tambah track pilih instrumen lalu kita bisa pilih instrumen lagi ini gelen gelen piano bisa diganti sedap model sedap modelnya jadi oh. ini mas oh, padang ini oke ini ya guys ini bisa diganti anunya apa ini bisa diganti pilih drum kit drumpet kalau ada pilih pilih EDM kit kalau ada ingin kita bisa pilih udah nongkrong oke guys kita pilih yang ke awal guys oke oke ini kalau belum kit kita coba yang lain seperti drum kit Lagi drum kit, terus drum kit. oke kita bisa pilih yang mana kalau saya pilih yang uh, pilih yang ini ya guys ada kit Hmm rodanya gigit Oke, ini ini udah muncul di virtual ya guys. Ini, this, Suaranya cocok ya guys. Ini bisa di eh, eh kok eh. Ya guys, ini bisa diketuk-ketuk ya guys. Thank Oke, ini udah ya guys. Ini ada lagi itu drum mesin. Ini adalah instrumen drum seperti FL Studio ya guys. Ini tidak pakai MIDI karena ini adalah ini adalah drum virtual ini adalah drum manual makanya tidak pakai MIDI dan tidak pakai media editor. oke ini kita bisa sesuaikan cik cik cik ciknya ya guys seperti cicaknya ya guys tidak jam gandul ini kita download semua ya guys karena ini adalah contoh ya guys atau demo version kita bisa panjangkan lagi ya guys Oke, okay. ini ya guys dan ini ada masih banyak lagi instrumen-instrumennya. Ini bisa digeser. Ini instrumen satu, instrumen dua. Kita play. Oke, okay. ini bisa dipilih efek. Ini bisa ditambahkan efek seperti industrial dream lalu ini adalah efek-efek dan guys dan ini juga industrial drone kita pilih ini industrial drone ini dilatar kita pilih pilih kalau di ya darah jeb darah Jepang guys lah kok mirip sing kayak apa logiknya ya mirip darah Jepang itu ini kita bisa atur berarti berarti ini custom kayaknya ini gara Jepang guys waduh seperti seperti oke okay, guys kita pilih oke okay, ini bisa diganti instrumennya menjadi apalah itu kita pilih efek pilih klik close. dan pilih ada efek kita arm gas klasik break menjadi berkat hutan toh wah oh, bisa balik oh. gas ini bisa digeser-geser ya guys ini bisa bekas air ya guys ya guys hasilnya lumayan bagus ya guys iya buat ulang itu itu piye iki kena diurus karena Bener-bener terus pun Yang kristal ya guys kristal Oke okay, guys ini ya guys Dan hasilnya kita pilih instrumen ini. Terus bekas tadi cacingnya gini. Ya. Ini adalah plug innya ya guys. Dan Thank you. guys itu aja tutorial gak jelas dari saya mohon maaf jika ada eh gak jelas kata-katanya opo iki opo mbo opo bahasanya opo mohon maaf ya guys dan masalah